Blaze on the beat. ਸੱਚੀ ਕੁੜੇ ਦੱਸਾਂ ਤੇਰੇ ਨਖਰੇ ਦਾ ਕੋੜ ਵੀ ਆਸ਼ਕ ਬਣਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਕਾ ਦੀ ਲੋੜ ਬੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਹਾਸਾ ਤੇਰਾ ਕੁੜੇ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਏ ਨੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਜਾਂਦਾ ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਚੱਲੂ ਹੋਰ ਉਹ ਗੱਭਰੂ ਨੂੰ ਬਿੱਲੋ ਕਿਹੜੇ ਟੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਐ ਸੱਚੀ ਤੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਿਭਾਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੱਤੇ ਆਪਣੇ ਤੁਲਾਇਆ ਬਨੇੜਾ ਨਾਲ ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਕਾੜੇ ਗੋਰੀਏ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਸਦਾ ਹੱਸਦੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਪਈ ਜਾ ਚਾ ਕੇ ਲੈ ਲੈ ਲੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਖਫਾਨੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹਟਾ ਕੇ ਕਦੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਸਾ ਕੇ ਕਦੀ ਖੁਦ ਰੋਇਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਫਾਈਟ ਚ ਸੋਇਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਤੇਰੀ ਯਾਦਾਂ ਚ ਖੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਅਜੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਯਾਦਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਚ ਉਡਾ ਮੇਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੈਨ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰਦੇਸੀ ਅਸਾਨ ਮੇਰੀ ਕੋਟ ਚ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਤੂੰ ਕਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੱਢ ਲਿਆ ਦਿਲ ਹੋ ਵੀ ਮੇਰੇ कचरा तेरी अखा च मैं खपा के फेंकिया हुन लगदा नी दिन हुन किन्नू के पता वे एक बारी दुनिया दे मेरे या तो पारे हो के मेरे मेनू दे मौका मैं आदमी अपाया छड़ा ते शराबी पर मेरा दिल तेरी यादा दा गुलाम सीने विच तड़के ते नाल नाल लाई तेरा नाम है हजार असी तेरे उत्ते जिंदगी